линзанын фокусунда жарык булагын жайгаштыралы дагы экранга параллелдүү жарык агымын жиберели экран жана линзанын ортосуна турмалин пластинасын коебуз экранда эч нерсе өзгөргөндөй болгон жок жарык так көрүнүп турат экрандын жарыктандыруусу бир аз азайды жана так бир аз жашыл түскө келе түштү пластинаны айлантабыз эч нерсе өзгөргөн жок эми биринчи пластинанын артына ушундай эле экинчини коебуз пластиналар параллелдүү болуп турганда экранда сүрөт мурдагыдай эле экинчи пластинаны айлансак, тактын жарыгы азаюуда. андан соң пластиналар перпендикулярдуу жайгашканда так жоголуп кетти айлантууну улантканда пластиналар кайрадан параллелдүү болуп турганда так кайра пайда болуп анын жарыгы максималдуу болду